banjir lur jarak aku lur entek ngono aku iki to lur boten saged pedet <laughs> digonceng sekodok pedete ini dam Bareng itu Bareng kurang satu setengah meter dari bibir sungai ya kurang satu setengah meter dari bibir sungai arus cukup deras di dam bareng. mohon yang di bawah untuk siaga karena arus cukup deras ini posisi di Dambareng baratnya pasar Bareng baratnya pasar Bareng dekat Indomaret tuh. nah ini pintunya di Dambareng sekian laporan dari Bareng banjir lur Jarak dong lur. Entek ngono aku iki to lur. Eh sing anu kon metu kabeh wis wae. Boten saged. Kalau penak. Evakuasi pedet. Digonceng sekodok pedete. Tapi pancet sama nang ngene banjir banjir hancur Piro nih pen kayu nih pen. Thank you. Gak apa Kita lihat. Eh, teleponan nang YouTube. Cep, eh. Eh, eh. eh, eh, eh, eh, eh. Eh, yit, yit. Kone malo, kone anu ne malo. Anu ne Mm-hmm.